Hello everyone, welcome to the Mass Talk that brings you wonders from country to country. Today on Mass Talk this video we are talking about a special country located in the Western Europe. ඉතින් අද මේ සූදානම යුරෝපයේ විශාලතම ආර්ථිකය හිමි ජර්මණය වෙතට ඔබව රැගෙන යාමටයි. උතුරින් ඩෙන්මාකය නැගෙනහිරින් පෝලන්තේ සහ චෙක්ජන් රජය දකුණින් ඔස්ට්‍රියාව සහ ස්විට්සලන්තය බටහිරින් ප්‍රංශය ලක්සම්බර්ග් බෙල්ජියම සහ නෙදර්ලන්තයටද මයිම් වෙයි. රුසියාවට පසු යුරෝපයේ වැඩිම ජනගහනය සහිත ජර්මණයේ අගනුවර බර්ලින්. මුල්ලි මධ්‍යස්ථානය ෆ්‍රැංක්ෆර්ට් වන අතර රාජ්‍ය භාෂාවන්නේ ජර්මන්. ජර්මනිය එක්දහස් නමසය දහටේදී රාජාණ්ඩුව බිඳ වැටුණු අතර එක්දහස් නවසේ තිස්තුනේදී නාටසි ජර්මනිය බිහිවිය. එක්දස් නවසය හතරිස් නමේදී දේශය නැගෙනහිර සහ බටහිර ලෙසින් දෙකඩ විය. එය නැවත එක්දස් නවසය අනුවේදී එකම ජර්මන් දේශයක් ලෙසට පරිවර්තනය විය. මෙරට වර්ග කිලෝමිටර තුන්ලක්ෂ පනස්සත් දහස් විසි දෙකක් විශාලා අතර මෙරට ජනගානය අට කෝටි තිස් එක් ලක්ෂ හැටහයදස් හත්සියේ කොළහක්. එල්ලොව දහට වන ජනාධිකම දේශයයි. ජර්මණිය යන නාමය ලතින් බසින් බිලියාවක්. එය ජුලියස් සීසර් විසින් රයින් ගංගාවේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ ජීවත් වූ ජනතාව හැඳිවීමට භාවිතා කර ඇත. Name of the Germany was divided from Latin language and it was originally used in language for common people. මෙරට භූමියෙන් තුනෙන් එකක් තවමත් පවතින්නේ වනාන්තර ලෙසයි. මෙහි වෙසෙන සියලු දෙනාටම නොමිලේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබිය හැකි. මෙරට ඇති පැරණි බලකොඩු ප්‍රමාණය දෙදහස් එකසීයක්. මෙරට පානයට ගන්නා බියර්වර්ග ප්‍රමාණය එක්දහස් පන්සීයක්. යුරෝපයේ විශාලතම දුම්රිය ස්ථානය වන බර්ලින් දුම්රියපොල පිහිටි දේශය. ලෝක මෝටර්වාහන නිෂ්පාදනයන්ගෙන් ඉදිරියෙන්ම සිටින දේශය. යුරෝපා සංගමයේ විශාලතම ආර්ථිකය හිමි දේශය. ලොව වැඩිම සත්තු උද්‍යාන ප්‍රමාණයක් ඇති දේශය. ජර්මනිය තුළ පාන්වර්ග තුන්සීයක් පමණ පරිභෝජනය කරනවා. නත්තල්ගත් සංස්කෘතිය ලොවට හඳුන්වා දුන් දේශය. ජර්මනියෙන් හමුව ඇති පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂියන්හුව එය ජනාවාස ගතවී ඇත්තේ මීට වසර ලක්ෂ හායකට පමණ පෙරසිටයි. The first non-model human fossil, the Neanderthal was found in the Neanderthal Valley. ජර්මානු ගෝත්‍රකයන් නෝරඩික් ලෝකඩ යුගයේ හෝ රෝමයට පෙර යකඩ යුගයේ සිට පැවත එන බවට පිළිගැනෙනවා. දකුණු ස්කැන්ඩිනේවියාවේ සහ උතුරු ජර්මණයේ සිට ඔවුන් දකුණු නැගිනිහිර සහ බටහිර දෙසට සංක්‍රමණය වූ අතර ඉරාණ සහ සල්වි ගෝත්‍ර සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කරගත්තා. පුරාණ ජර්මන් ජනතාවට වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වූයේ රෝම අධිරාජ්‍යයෙන්. ක්‍රිස්තු වර්ෂ සීය පමණ වන විට ජර්මානුව රයින්සා ඩැනියුබ් ගංගා ආශ්‍රිතව පදිංචිව සිටියා. එහෙත් වත්මන් භූමියෙන් වැඩිකොටසක් රෝම අධිරාජ්‍යයට යටත්ව පැවතුනා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ තුන්සිය අනු පහේදී පමණ රෝම අධිරාජ්‍යය පිරිහීමත් සමඟ ජමානුවෝ නැගෙනහිරින් තම ප්‍රදේශ සිය අනසකට නතු කර ගත්තා. එක්දස් පන්සිය දහතේදී මාටින් ලූතර් රෙප්‍රමාදු ආගම හඳුන්වදු නතර ජොහැනස් ගුතැන්බර්ග් මුද්‍රණය හඳුන්වා දිය. මධ්‍යකාලීන යුගයේදී ජර්මණය යනුවෙන් හඳුන්න ලද්දේ ප්‍රසියාව ලෙසයි. එක්දස් අටසිය ඇට දෙකේදී පළමුුවන විලියම් රජු ඔටෝමාන් බ්‍රිස්මාක් පර්සියාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කලා. ඔහු ඩෙන්මාකේ සමඟ පැවති යුද්ධය සාර්ථකව නිමාවට පත් කලා. එක්දහස් නවසය තිස් දෙකේදී ලෝක ව්‍යාප්ත වූ මහා ආර්ථික අවපාතය ජර්මණියට තදින් බලපෑ අතර ඇඩලෝ හිටලර්ගේ නායකත්වෙන්ුත් නාටසි පක්ෂය එක්දස් නවසය තිස් දෙකේදී මැතිවරණේ ජයගන හිටලර් ජර්මණිය චාන්සල්වරයා ලෙස තේරී පත්විය. හිටලර්ගේ පාලනය යටතේ ජර්මණිය එක්දස් නවසය තිස් නමයේදී ඔස්ට්‍රියාව ආක්‍රමණය කර දෙවන මහා ලෝක සංග්‍රාමයට අවතීරණ විය. ඒ සමගම යුදෙව්වන් අත්තරංගෝට ගැනීමට පටන් ගැනීමත් සමඟ පෝලන්තේද ආක්‍රමණය කලා. මිත්‍ර පාක්ෂිකයන්ගේ මැදිහත්වීම එය අවසන් වූයේ එක්දස් නවසය හතලිස් පහේදී සමස්ත ලෝකයාගේ දියුණුව වසර ගණනාවක් පිටු පස්සට ගෙනයමින්. upland of the central Germany and low-lying lands of northern Germany. එමෙන්ම ඇල්ස් කඳුකරය උසම ස්ථානය වන මීටර දෙදහස් නවසය අසූ තුනක් උස සුක්ස්පික්ස් කන්ද පිහිටා ඇත්තේද මෙරටෙයි. ජර්මනිය හරහා ගලාබසින ඩැනියුප් සහ එල්බේ ඒ හරහා ගලාබසින ප්‍රධාන ගංගාවෝ වෙති. එමෙන්ම ජර්මනිය ප්‍රධාන පරිපාලන කලාප පහකට බෙදෙයි. ඒවා නම් අත්ලාන්තික් මිශ්‍ර වනාන්තර බෝල්ටික් මිශ්‍ර වනාන්තර මධ්‍යම යුරෝපීය මිශ්‍ර වනාන්තර බටහිර යුරෝපීය පුළුල් වනාන්තර සහ ඇල්ප්ස් කේතුදර මිශ්‍ර වනාන්තර ලෙසයි. සම්පූර්ණ ජර්මන් භූමියෙන් සියට පනස් සතක් කෘෂිකාර්මික කටයුත් සඳහා භාවිතා කරන අතර සියට තියක් වනන්තර සහ සියට දාහතරක් ජනාවාස සහ යටිතල පාසුකම් සඳහා යොදා ගැනෙනවා. the largest growth economy in the European Union and the European Central Bank was located in the Frankfurt city. ජර්මනිය ලෝව තෙවන විශාලතම අපනයනකරුවා මෙන්ම ලෝකයේ ප්‍රධානතම මෝටරත නිෂ්පාදකයාද වෙයි. යුරෝපා ආර්ථිකයෙන් වැඩි කොටසක් නියෝජනය කරන ජර්මණයට මිලියන හාරසිය පණහක පාරිභෝගික නියෝජනයක් තිබෙනවා. ඒ කලාපෙන් සියට විසි පහක් නියෝජනය කරනවා. යුරෝපා සංගමයට යුරෝ මුදල් ඒකකය හඳුන්වාදීමට මූලිකත්වේ ගත්තේද ඔවුන්. යුරෝපීය මහබැංකෝ පේටා ඇත්තේද මෙහි ෆ්‍රැංක්ෆර්ට් නගරෙයි. මෙරට මෝටරත නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ලෝකයේ වඩාත් නව්‍යකරණයෙන් යුත් තරඟකාරී එකක්. රථවාහන රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝනික නිෂ්පාදන විදුලි උපකරන සහ අෞෂධ ආදිය ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අපනයනයන් වනවා. මර්සඩීස් බෙන්ස් BMW වොක්ස්වැගන් සීමන්ස් අලියන්ස් අඩිඩාස් ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම ජාත්‍යන්තර සුප්‍රකට වෙළඳ නාමයන්. එහි ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද විද්‍යා සහ ඉංජිනේරු පර්යේෂණ පත්‍රිකා ගණන අනුව ඔවුන් ලොව සිව්වන තැන පසුවනවා. ෆාන් බොහෝමයක් යුරෝපිය රටවල මෙන්ම ජර්මණයේද ජනප්‍රියතම ක්‍රීඩාව පාපන්දු. එහි පාපන්දු සම්මේලනයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකයන් ගණන මිලියන හතකට අධික වන අතර ඒ ලොව වැඩිම සාමාජිකයන් ප්‍රමාණයක් සිටින ලොව එකම තනි ක්‍රීඩා සංගමය ලෙසයි සැලකෙන්නේ. Talking about different countries, today I will take you to the beautiful country located in the Western Europe. මේ වගේ දන්න රටවල නොදන්න දේවල් ගොඩක් දැනගන්න දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කල්ල එකතුවෙන්න හමුවම තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් එතෙක් ඔබට සුබ සතියක්.